Ahí está mi lado volando a Miami Acompañada de mero mero, tú dímelo Se lo doy como un G Sexo como un for free Tengo muchas ganas de probarte Me gusta y no sé cómo decirte te beso lento Soy esclavo de tu piel Doy a cualquiera de mi amor No quiero romperte el corazón No le importa lo que me dedico Me gusta malo no va como el tipo Amanece fuera de control Después de rumbear sabiendo algo. parece que fue un tsunami Una noche con ella me llaman papi Huella de sus labios en mi cami Después de aquella noche, taki taqui Deja ya ese lambón Se toca el cabello para llamar la atención Tú eres cosa buena baby No eres como esa Stacy Te beso lentamente Soy esclavo de tu piel No eh. doy a cualquiera de mi amor No quiero romperte el corazón No importa lo que me dedico Me gusta mano no bajo como el tipo Amanece fuera de control Después de rumbear sabiendo alcohol quién sabe nada de tu banda Porque sabe que yo soy el que manda ah, ah, Baby mama